Tashi është mes. Atëherë po flasim, jemi këtu tek pika e karikimit duke pritur ë duke pritur të karikohet makina. Jemi njëzet minuta të presim këtu dhe do ta bëjmë full charging dhe do shkojmë në qytetin e Vlorës, do kthehemi përsëri. Një ë ë pyesim Lorin sa është nga Fieri deri në Vlorë kilometra? Nga Fieri deri në Vlorë mendohet të jetë distancë prej 30 kilometrash. Këtu tashmë jemi në Jemi tek Karburant Elda ku edhe kemi vendosur pikën tonë të karikimit, siç e patë dhe nga pamjet. Ë normalisht mjafton një karikim për vajtje ardhje në Vlorë në distancë prej 30 kilometrash. Unë biles kam arritur që të bëj dhe vajtje ardhje në Dhërmi me pikën këtu, po sigurisht duke përdorur edhe një çik infrastrukturën lokale aty. Jo se më ka ndihmuar shumë. Megjithatë, Fieri është një qytet i zhurmshëm, vihet re edhe nga zhurma që dëgjoni këtu. Duket, duket, ka shumë ka shumë qarkullim. Është një nga arteriet kryesore. Për të gjithë ato që kanë makina elektrike, mos ta harrojnë dhe të nisën nga Tirana pa pikë, pikë keni te karburant Elda në Fier, në dalje të Fierit. Po. Ose si ndryshe mund të themi ngjit me QTU-n e Fierit, është karburant Elda, keni një charging station. Po. Nga kompania Electrify. Albania. Këtu gjatë kohës po bëjmë edhe një time lapse me foto. Po, në të cilat ju shikoni për gjithë xhelozët. Po. Sa bëj çfarë. Po ti duhet me thënë. Po e pas herë. Okej. Okay. Këtu është vendi më perfekt. Edhe ky është ky djali ku i karburanti shumë djali. Po, shumë atmosferë pozitive këtu. Do të bëjë në, do ka ka dëshirë edhe ky të investojë tek pjesa e shërbimit. Jules ne jemi mbrava me implementimin e teknologjisë, duhet kemi bërë, duhet kishim bërë edhe disa ndryshime estetike këtu edhe ndryshime teknologjike për çështje informacioni, por si gjithmonë faza e testit teknologjia në të cilën kemi hyrë tashmë janë 350.000 euro të instaluara nëpër Shqipëri, kështu që nuk është dhe kollaj të arrihet gjithçka me fjalë. Terreni nuk është si në letra dhe. Po po po.